Ya ahí estamos, buena, buena, ¿cómo estamos? Estamos con Francesca aquí y vamos a hacer una pequeña visita al Nether. ¿Qué piensas tú de eso, Francesca? ¿Qué, vamos a hacer? Vamos a ir a buscar ladrillos del Nether para construir nuestra mansión. ¿Y qué más? Tú dijiste que íbamos a matar unos fantasmas. Sí, ya, entonces, eh, ¿qué necesitamos para ir para, el Nether y que no nos maten? Necesitamos tener un arco y flechas. Ya tengo 14 flechas y un arco con Encantado. Bien. ¿Puedes mostrarnos, tu, eh, ¿Puedes mostrarnos tu skin para ver cómo se ve tu skin? Ok. Oh, a ver, ve bastante bien. Muy bonita. <laughs> yo te voy a mostrar el mío ahora. Te voy a mostrar mi skin. Para que la gente vea nuestro super traje. A ver. Vamos a sacar el trajecito. Y voy a mostrar al mundo. Ahí estoy yo. Ahí. Ahí está la Fran, ahí estoy yo. Súper bien. Ya, entonces nos vamos a equipar y nos vamos a ir al Nether. Yo voy a ir con una armadura de diamante y un pantalón de diamante con mi espada encantada y Francesca va a ir con su casco de bronce, no sé qué. ¿De qué es tu traje? ¡De hierro! Traje de hierro con tu espada de De piedra. Vamos tú entramos al portal. Y ahí la Francesca entró y ahora voy entrando yo. Uh. No sé por qué entro de lado, de forma como... Vamos a matar los chanchos. Vamos a revisar. Cuidado con el fuego, si no nos vayan a matar. Toma, ahí matamos al primer enemigo que es un puerco. A mí me dio Se quemó la carne. Se quemó la carne. ¿Cómo estás de comida, Francesca? ¿Ah? ¿Cómo estás de comida? Bien. ¿Llevas comida para comer? ¿Ah? ¿Llevas comida? No. ¿Necesitas comerte algo? No. Entonces sigamos avanzando. Vamos a ver si vamos a eliminar algún ah, fantasma o algo así. Cuidado con caerse. Cuidado, acá abajo hay un puerco. Hay un... ¿Cómo se llama? Un pigman. Pigman. Claro, pigman. Pig zombie. A ver. Es uno bebé. Ahí puede... Ah, no, es uno de los grandes. Ahí murió. Ven, creo que para acá es la movida. Vamos a ir a sacar el... ¿Cómo se llama? Un chancho con una espada encantada. Pobre chancho. Más chancho, más chancho, más ¡Ah! Me pegan, me pegan, me pegan. Morí. Recoge las cosas. Ya las recogí. Pero ¿cómo te matan? Eres un nob. No. Bueno, ese fue nuestro primer viaje al Nether. Vamos a volver a la casa. <laughs> a ver. No estoy en el Nether. ¿Sí? Sí. A ver, ya estábamos volviendo. Deberíais venir en camino, a ver. yo estoy corriendo por allá. Ya, pues duraste menos con Candy. Es porque tu armadura es muy ordinaria. Vamos a comer un pedazo de carne mm. mientras tanto. Carne podrida para ti. Sería un pollo. Ya, ven. Te va a regalar algo de carne. Y eso te pasa por no jugar Doom. A ver, ahí están tus tu porquerías. Doom. Ah, verdad, pues te jugado Doom. Acuérdate. Oye, ¿por qué tenía un, arco encantado? como en la weá? Lo encanté. En mis 14 flechas. Eh... 14 em. flechas. Y otro pico de piedra y una espada encantada. De piedra. ¿Cuántas te di? ¿32? 32. Eh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A ver, ¿de qué se 14. Poner? Toma, yo llevaba 14 flechas. Ya vamos. Oye, mi picón de piedra. También te ¿A dónde me lo entregaste? A ver, a ver, ahí está. Toma. Uh, hay que tener mucho cuidado acá, o si no nos podemos caer. Ay, ay, ay, yo siempre voy así. Sí, ten mucho cuidado. Vamos. A ver, y acá... ¡Oh! ¿Me escuchaste? ¿Qué? ¿Qué? Fantasma. Sí, a ver, vamos a ver si está por acá. A ver, podemos acá. Está disparando. Espérate. Allá está. Vamos a darle. Ponele uno, ah. Ponele un flechazo. Ah. Ponele una. Vamos. ¿Murió? Yo le di también. Mm, imagino que sí. Espérate. Vamos a buscar lo que nos dio. De repente nos dio una lágrima de no sé qué weá. De gas. Una lágrima de gas, eso mismo. ¿Y para qué nos pueden servir esas? Para llorar. <laughs> Parece que lamentablemente el mono cayó en la lava y no va a poder sacar su... La lágrima. Claro. Ah, no, ahí está, mira, ahí está la experiencia. Ahí está la lágrima, parece, ¿no? Mira. No, eso es pólvora. Ah. Ay, ay, ay, hay chanchos ahí. ¿Usted no nos dio nada? No, mm, mm. Mm. Solo pólvora. A ver, ¿y dónde está el...? Bueno, vamos a tener que ir a sacar un material nomás. Uy. Espérate, por acá no era. ¿Por dónde veníamos nosotros? Por acá. A ver. Era un Pigman. Nos van a atacar todos, parece. Estaban Pigman inútil. Pigman. ¿Dónde hay más? Por acá, pero vamos, vamos a volvernos al camino que nosotros tenemos. Chucha, me quemo, me quemo que no. Ven, estoy viendo un Pigman, cuidado. Ven, estoy viendo un Pigman. Ah, ah, dos, dos, dos, dos contra uno. Toma, toma, toma. toma, toma. Ya. ¿Ya ven? Suenan como noobs. Sí. Aquí viene otro. Son un pollo. No me acuerdo por dónde veníamos, espérate. tenemos que buscar una weá que era para bajar, parece. Mm. Me perdí. No se queman los cerdos. No. Vamos a tener que bajar y minear parece. Es que yo me acuerdo que el, el ¿cómo se llama? Un, gas, un, gas. Vamos con gas. Yo me acuerdo que. Puta. Gracias. Ay. Mira, subamos acá. ¿Te acuerdas ahí por donde veníamos? No, no me acuerdo. Eso nos pasa por no haber traído antorcha. subamos acá. Acá era, si Sí, acá era. Se vienen siguiendo tres pigman así que cuidado. Cuidado con el fuego. Oh, ah. Cuidado. ¿Estáis bien o no? ¿O vais a morir? No lo sé. Ya. no morir. Eh. Y este pigman se va a morir. A ver, matémoslo. Tanto pigman más a atacarnos, yo creo. Estoy tratando de ver de dónde veníamos. La otra es que nos devolvamos con el teleport y volvamos a chat. Total ahí yo me sé el recorrido. Hagamos eso. ¿Escuchaste? ¿Otro otro gasto. Otro gast. No se ve ninguno. Uy. Puta la weá me quemo. Es que aquí hay mucho gas. Y por eso. Mira, encontré hongo. Allá está el... Allá hay... cómo se llama? Ay, ay. El... Ladrillo de Ladrillo Sí. Saca fuego. Y ahora nos vamos a hacer millonarios sacando esto. Para construir nuestra casa del Nether, Nether House. Sí, Nether House. El Server. Server Linkers, Bueno, y aquí no hay otros monos para encontrar más acción, para matar a otros otros más. Sí, hay un... Ese esqueleto negro, negro que te acuerdas. ¿Ah? ¿Qué podemos hacer contra que los Y que como que te deja así como yendo tu vida. Ya. Que es solo negra. ¿Qué mono, nos podemos, ¿qué nos podemos encontrar acá en el Nether? Mmm... ¿Cast? Em, esqueletos de color negro, mm, unos Blaze. ¿Y eso parece? No sé, eso. Habían unos que saltaban también. ¿Cuáles? No me acuerdo, unos que eran como de lava, que también saltan. Que si les pegáis se multiplican, ¿o no? No, ¿a dónde? ¿Cuándo? Ya. vamos bien con la extracción de material. creo que podríamos ir a matar más mono, ¿Y de qué nos sirven las lágrimas de los fantasmas, weón? ¿Alguna, Para hacer pociones, no sé de qué. Ah, lo no hmm, Deberías saberlo. Sí, yo veo una página que sirve para ver las pociones. Ya. Tiene que averiguar para qué sirve eso, para que no sea en vano tener lágrimas de sí. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Vamos a, mostrarle a la gente cómo sacamos este material? Sí, pero también yo voy para allá. A buscar monos. Ah, va a ir a pelear. Sí. Ay, ay, ay. Ay, no sé a qué camino ir. Deberían haber más, monos. Bueno, dejemos hasta acá la grabación y veamos, veamos después cómo va, a ir quedando nuestra casa y mostrarle a la gente cómo, cómo va nuestro progreso de creación de nuestro hogar, de, nuestra nether House. ¿Te parece? Ajá. Ya. Bueno, aquí nos vamos a quedar con Francesca sacando mucho material para construir nuestra casa y después les vamos a hacer un pequeño video de cómo las vamos a estar construyendo y la vamos a hacer. ¿Cierto? Pero también podríamos encontrar como monitos así para pelear. Sí, pero la gente se aburriría. Bueno. ¿No crees tú? Yo creo. que tendríamos que hacer un video especial para ir a matar monos. Porque nosotros más que todo venimos aquí a sacar material. A destruir toda la casa de los puercos. Bueno, dejémoslo hasta acá. Con Francesca vamos a seguir sacando material. Y nos vemos en otro episodio de Aventuras en el Nether. Chao, que estén bien. Chao. Chao.